Всем привет-привет, меня зовут Ирина, я за кадром, буду вам сегодня рассказывать о своих секретах и вместе с нами еще Олечка, которая все время мне помогает. И хочу сегодня поговорить о том, а, как начать э, сеять рассаду, что для этого нужно, какие есть э, вещи, в которые можно сеять рассаду и какая есть земля, в которую можно также сеять. Хочу показать э, виды горшочков, которые очень удобны и хороши в этом деле. Первые горшочки, это вот такие вот пластмассовые, они обычно продаются по 10 штучек с дырочками. Очень их удобно сажать в них перцы, томаты, баклажаны. Для этого хорошо подходит. Также есть э, вот такие вот торфяные горшочки, они называются. Также продаются обычно комплектами. Стоят недорого. Они, э, в них очень удобно сажать такие культуры, как баклажаны, так и землянику, можно, в принципе, и огурчики посадить, очень хорошие, всем советую. И есть еще третий вид, эм, во что можно посеять рассаду, это вот такие вот мини-парнички. Здесь уже э, включено сам парник и а, сверху на него одевается а, прозрачный короб, чтобы туда не попадал воздух. И также еще много, хочу вам показать э, Оли стаканчики. Это обычные стаканчики, которые продаются в магазине по рублю, по два, а, которых можно также положить э, землю для рассады и посадить сюда, например, огурчики или баклажанчики, стаканчики в этом деле очень удобно. Вот. И хочу вам показать землю, которая бывает. Первая это универсальная земля питательный грунт. Э, вот у меня такой вид, я уже ее сажала в прошлом году. Один вид э, земли, она прям называется сразу для рассады. Мне вот такая земля больше нравится, здесь много полезных и питательных веществ. И еще некоторые огородники-любители сажают в обычную землю со своего огорода. И хочу еще поговорить, что можно сажать э, в феврале какие семена, что мы сажаем в марте и что мы сажаем в апреле. В феврале мы можем посадить баклажаны, семена в стаканчике. Также в феврале мы можем посадить э, землянику. Вот она, я купила разных видов. И в феврале мы еще можем в середине посадить перцы и томаты. Недавно мы с вами сажали. Кто хочет посмотреть, может вот сюда нажать. Здесь будет э, ссылочка на видео. Нажмите обязательно. И В середине апреля рекомендуется сажать огурцы на рассаду. Будем сажать, я купила заранее, два вида. А, выбрала вот такие вот, мне понравились. Люблю небольшие огурчики. Будем сажать. И также в середине апреля сажают э, капусту. Купила капуста, золотой гектар называется, также сажаю. Я люблю именно вот такой вот круглой формы. И можно посадить э, редьку, китайскую хозяюшку. Можно сразу в грунт сажать непосредственно, а можно посадить также на рассаду. Так что я очень много набрала различных семян. И сегодня буду сажать землянику и баклажаны. Землянику посадим вот в такие вот горшочки торфяные, а баклажаны я посажу в обычные стаканчики, которые сейчас держит Оля. Так что старалась с вами поделиться всем, а, что знаю, как сажать. Если видео полезное, обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на наш канал. Давайте дружиться, общаться. А, окошко для наглядного примера. А, будут они стоять на окошке и надеюсь, что зайдут. А здесь у меня перчики. Вот, уже начинают они вылезать. И также у меня вот здесь вот такой мини-парничок. Просто от дома для салатов лук, чеснок и укропчик зашел.